你是否还在为卖不出去产品发愁吗？接下来我将告诉你激发客户购买欲望的秘诀。无论你是否是拥有丰富的行销经验，是否有优秀的口才，你只需要四步。 就可以迅速点燃任何客户购买的欲望，你知道吗？行销最重要的是悟透人性。如果你悟透了人性，行销就会变得非常简单。如果你无法悟透人性，所有的行销都会变成一系列毫不相关的技术或者策略。这些东西虽然有用，但是如果你不能融会贯通，不能举一反三，最后你不可能成为真正的行销高手。所有行销秘诀。 所有行销技术背后都隐藏着非常重要的一些人性的基本原理。我想通过这些秘诀，通过这些技术，能够让你对人性的认识，在人性的感悟方面有一些重要的启发或者是提示。那么，你应该如何迅速激发客户的欲望呢？客户为什么会产生购买你的产品和服务的欲望？事实上，客户对你的产品毫不关心，客户对你本人。 客户对你的服务毫不无关心，他之所以对你有兴趣，是因为你提供了能够解决他的问题的一些方案。那么，客户为什么会在某一个领域会产生问题？其实有两个原因。首先，客户有梦想，每个人都有梦想，在任何一个领域，不管是读书也好，交女朋友也好，还是创业也好，开公司也好，每一个人都有一些梦想或者有一些幻想。 但是这个梦想没有实现，这就造成了他的渴望，他渴望去实现这个梦想还没有实现。另外，每一个潜在客户都会有一些问题或者挑战，一方面是因为他有没实现的梦想或者渴望，然后他就自然会有挑战、困惑、困难、挫折。所以，如果你要解决成交的问题，那么你首先必须关注客户在你所关注的领域。 面临的一些问题、挑战和困惑，你需要把客户所面临的困惑列出一个清单。他有哪些困难？哪些挑战？哪些困惑？第一步，列出客户的问题清单，找出与产品相关的核心问题。把这个问题的清单列出来后，你就知道客户在与你的产品和服务相关的生活的领域所经历的种种的痛苦、困难、磨难、挫折。客户每天都在想什么？ 每天都在为什么而烦恼？当你列出这些所有的问题之后，你就要聚焦到最核心的问题上。你可能列出十个甚至五十个各种各样的问题，但是真正最核心的问题，肯定可能只有两个或三个。你的行销不可能面面俱到，你必须要聚焦到对客户影响最大的、对客户产生最大反响的这些问题或者困难上。你有没有遇到过这样的情况？有时当你有没有实现的梦想？ 或愿望时，当你极度渴望实现这个愿望的时候，你甚至会产生幻想，会白日做梦。这种渴望造成的痛苦挥之不去，你晚上睡不着觉，因为你在想这些问题。在你当你列出所有的困难之后，你要从这些困难中选出最重、最核心的困难，或者是最核心的渴望的时候，你要找出那些让客户晚上睡不着觉、做白日梦的那些因素，那些痛苦的问题是什么。 如果你能够回答这个问题，你就很精准的聚焦在客户最大的困难、最大的问题、最想实现的渴望上面。第二步，找出客户如果不购买，将要付出的经济代价和情感代价。有了这些核心问题或者核心渴望之后，那么下面你就需要聚焦在客户为了这些没有实现的梦想或者渴望付出的代价与痛苦。为什么？ 痛苦是驱动人们采取行动的一个最重要的因素和力量，所以如果你能够聚焦在这些痛苦上，聚焦在这些代价上，那么你就有可能去激发客户采取行动，激发客户购买欲望。你要刺激他采取行动的愿望或者能力，你要让他知道他如果不采取行动会付出什么代价与痛苦。这里面的代价与痛苦就是经济代价，比如。 一个人因为英语没有学好，那么他每个月少挣了多少钱？如果这些钱累积起来，一年、两年、十年，甚至一生，会给他带来什么样的代价？你需要把这些代价变成钱，变成一个数字，这样你就可以让客户直观的感受到他因此要付出的经济代价。这个非常重要。除此以外，他付出的代价不仅仅是经济上的，还有情感上的。 因为他英语不好，所以不能进入外企，不能得到理想的职位，这会使他在同学、同行或者同级的同事面前得不到他想要的尊重，没有这种自豪感，这些都是情感的代价。他为此要付出情感的代价，而且他需要每天付出代价，甚至一个月、一年、十年，长时间的付出这种代价，这个是非常重要的。 所以在这里，除了强调它的经济代价，细化或者是数字化、量化经济代价，更重要的是要聚焦到他的情感代价上，因为情感是驱动一个人采取行动的最重要的因素。你要聚焦在他的核心问题，然后并且通过对这个问题的代价的探讨，让他意识到我一定要解决这个问题，我一定要实现自己的渴望，或者是我一定要铲除自己的痛苦，因为代价太高。 第三步，为你的解决方案塑造价值。接下来，你把他的渴望聚焦在你的解决方案上。解决方案是跟你的产品相关的。他有了渴望，有了梦想，现在他需要解决方案，而不是你的产品。所以下面你就要强调你的解决方案。你需要为你的解决方案塑造价值。为什么你的解决方案能够帮助他实现他想要实现的渴望？为什么你的解决方案能够帮助他去除他的一些痛苦？ 困惑、磨难、折磨。当你的产品或者是解决方案解决了这个问题的时候，那么它的代价、它的痛苦、他的情感代价、经济代价也就不存在了，他也就不需要付出这些代价。因此，在你为你的解决方案塑造价值的时候，你一定要说明为什么你的产品或者服务能够解决他没有解决的问题，他渴望解决而无法解决问题。 为什么你的产品和服务比他所见到的其他的解决方案更有利，或者是更快速，或者是更安全，或者是更省钱，或者是比竞争对手的解决方案更有吸引力、更有诱惑？你在塑造价值时越具体越好，不要笼统。现在的大部分广告都非常的宽泛、非常抽象、不具体。抽象的文字对潜在客户是没有影响力的。因此，你在塑造价值的时候。 越具体越好。你要说明你的产品和服务是怎么具体帮助客户的。比如说，客户记不住单词，那么你的产品通过激发客户左右脑的协调，将会让客户记单词的速度提高十倍、二十倍、一百倍，将会让客户每天记住多少单词，将会让客户多长时间不可能遗忘。具体的结果对客户会更有大的吸引力。第四步。 从价值和情感两方面来影响客户的购买决策，很多人可能没有意识到，在激发客户购买欲望的时候，有两个非常重要的因素，就是价值与情感的因素。你需要给客户不断的提供价值，不断的提供他想要的价值，不断提供更大的价值，不断用最新的方式来提供他所要的价值，这是非常重要的。 所以，你的大部分时间应该花在怎么能够创造价值，怎么能够创造更大的贡献，为潜在客户未来的人生，为他的梦想来做出贡献。另外一个因素就是说，客户在做出购买决定的时候，除了百分之百的寻求价值之外，还有一个因素，那就是情感。如果他在情感上没有感觉到渴望得到你给他的解决方案，那么任何的逻辑的劝说都是没有用的。 所以，尽管你意识到价值是非常重要的因素，但是你必须学会如何刺激客户的情感来促成成交。这两者并不矛盾。你知道产品非常有价值，对他会有帮助，然后你通过情感的刺激，让他更快的想要得到他想得到的东西。这是人性非常关键的两面。每个人都是一个理性与感性的综合体。我们有时候很理性，好像我们所有的一切。 都是追求理性的价值，但是有时候我们做决定是非常感性的。我们很多的决策实际上是感性的因素在起作用，对吧？你很难证明花二百万购买一辆奔驰车和花二十万购买一辆别克，他们在功能上有十倍的区别，但是二百万的奔驰车可能会给他带来更多的尊重，给他带来更多的骄傲，这是情感的因素促使他购买。 而不是逻辑上让他去分析判断究竟有没有十倍的价值，是不是奔驰速度比别克快，是不是更省油，是不是设计更流线？所以情感非常重要，你要学会从理性和情感两个方面着手来刺激客户的购买欲望。值得注意的是，任何一个决策、任何一个购买的决定，都有很多情感的因素在影响。你必须聚焦在最强烈的情感上，也就是核心情感。 首先，你要列出所有跟你的产品相关的一些情感，然后找出最核心、最强烈的情感。所谓最核心，就是说对它的影响最大，对它的影响最强烈，或者它经常产生的一些情感因素。你只有聚焦在这些因素上，你才能最大限度的影响客户的购买决策。这就是刺激客户购买欲望的四个步骤。首先，从客户的问题入手，找出核心的问题。 然后让他看出这些问题在过去的生活中给他带来的经济代价和情感代价，然后为你的解决方案塑造价值，让他明确的认识到为什么你的解决方案能够给他带来他想要的结果，能够比其他解决方案更有效。他带来什么样的结果？最后要学会用情感和价值相结合，利用这两道不同的杠杆来影响客户的决策过程。这期的案例你觉得有收获吗？ 如果你喜欢我的节目，请帮忙点赞下并订阅我的频道，这样你就可以及时观看最新的节目。如果你对这期节目有什么想法，请留言评论。另外，你也可以加我的 Line，关注我的网站，或者给我发邮件，和我一起讨论营销策略。我们下期节目见。